tem um jeito de andar. O cabelo esconde o seu olhar. Eu me lembro da primeira vez, eu sempre vou lembrar. Vinha contra o vento na beira do mar. Ela vive só de aloe e olá. Chamo sol e dança ao luar Ela sempre jura que talvez um dia vai voltar Para o seu movimento lento de chegar de uma canção só pra lembrar Tudo que eu quero é estar no ar Tenho um segredo e vou dizer yeah, Ela sabe amar Assim como o vento sabe inventar Ela vive só de aloe e olá Chamo sol e dança ao luar Ela sempre jura que talvez um dia vai voltar Pra o seu movimento lento da xiga